Kalau kita masih ingat dalam kuliah yang lepas kita telah meneliti tentang atmosfera dan sebahagiannya daripada atmosfera itu ialah stratosfera. Stratosfera merupakan lapisan atmosfera dari bawah kedua. Ya, bawah sekali troposfera, kemudian di atas troposfera itu stratosfera. Uh, stratosfera sangat penting sebab menahan ataupun menyerap bahangan lampau ungu A, B dan C yang dianggap berbahaya kepada hidupan. Bukan saja manusia tetapi juga haiwan dan juga uh, tumbuhan. Tapi nasib baik kita ada stratosfera dan di stratosfera ada ozon. Ozon itu menyerap ha, uh, hampir semua daripada bahangan UVABC. Tapi kenapa kita perlu belajar tentang stratosfera kalau dia sudah menjalankan fungsi untuk melindungi kita? Sebab malangnya manusia daripada aktiviti manusia telah menghasilkan bahan-bahan uh, yang masuk dalam stratosfera dan bahan-bahan ini khususnya klorin uh, telah memusnahkan uh, gas ozon ini. Dan apabila gas ozon dimusnahkan, katakan tak ada, maka terdapat lubang ozon dan lubang ozon ini akan membenarkan ha, lampau ungu ABC masuk. Bila lampau ungu masuk sampai ke permukaan bumi, kita akan dapat kesan dia. Ha? Sebab itu, uh, manusia yang terdedah lebih kepada sinaran yang berlebihan yang ada UVABC akan mengidap kanser kulit, katarak uh, mata dan macam-macam ha, penyakit. Kalau kita ha, uh, terlampau terdedah ha, kepada ha, sinaran yang berbahaya ini. Okey, apa itu lampau ungu? Sebenarnya terdiri daripada salah sebahagian daripada gelombang yang dipancar keluar oleh matahari ya, uh, dalam spektrum elektromagnet yang saya tunjukkan tempoh hari dan dia merupakan gelombang pendek semakin pendek semakin bahaya uh, walaupun tidak sependek seperti gamma pancaran gamma dan pancaran X yang sungguh berbahaya uh, namun demikian ABC itu juga uh, ah, berbahaya kepada hidupan dan dari segi panjangnya A adalah panjang sekali C adalah pendek sekali seperti mana yang ditayangkan di sini so oleh sebab itu kita boleh kata yang mana paling berbahaya A, B atau C C ya semakin pendek semakin berbahaya jadi C itu adalah paling berbahaya untuk hidupan so itu tiga jenis ultraviolet yang ditapis ataupun diserap dalam stratosfera uh, ah, namun demikian uh, tadi saya sudah sebutkan kalau kita terdedah banyak kepada sinaran kita boleh dapat sunburn atau bakar matahari, kita boleh dapat pengsan matahari, sunstroke, kanser uh, kulit, penyakit mata dan lain-lain. Nanti saya akan uh, beri sedikit fokus. Ha. sfera adalah lapisan kedua dari bawah daripada empat lapisan atmosfera dan menjalankan fungsi untuk menapis ha, uh, UV ataupun lampau ungu dan itu ciri-ciri kita telah perhatikan. Ah, dalam kuliah yang lepas cuma imbas kembali ciri-ciri dia. Sekarang kita beri fokus kepada ozon dan bahangan lampau ungu. So sinopsis dalam kuliah itu saya akan memberi sedikit pengenalan latar belakang uh, sejarah kepada uh, perkara ozon ini. Apakah itu ozon? Apakah faktor-faktor yang menentukan taburan ozon di dunia? uh, apakah lambangan UV itu, kenapa dia begitu penting dan bagaimana ozon mempengaruhi UV dan juga pada hujung kuliah bagaimana kita boleh uh, mengadakan langkah-langkah untuk mempelindungi lapisan ozon ini uh, supaya dia tidak musnah. Sebenarnya uh, Perkara ini telah lama diketahui oleh ahli saintis dalam tahun 74 nah, dua ahli saintis ini uh, Roland dengan Molina telah mendapat tahu bahawa uh, manusia melalui aktiviti-aktivitinya telah menghasilkan CFC. CFC itu chlorofluorocarbon uh, dan dalam situ ada klorin, fluorin dan karbon tiga. Dari segi tiga jenis ini uh, compound yang paling berbahaya itu ialah klorin sebab klorin bila dibebaskan daripada CFC dia boleh uh, makan ozon ataupun memusnahkan ozon. Uh, dengan cara yang saya akan uh, jelaskan uh, nanti ya. Um, kenapa manusia menghasilkan begitu banyak klorin sedang masuk dalam uh, suatu untuk memusnahkan? Sebab apa? Sebab industri klorin itu didapati atau CFC didapati dalam banyak bahan-bahan yang manusia gunakan. Misalnya kita guna CFC dalam uh, semburan aerosol. Okay. Uh, bila kita pakai minyak wangi, spray, kita guna dia. Uh, minyak nyamuk, serangga, spray, uh, guna dia. Aircon pun ada guna. Aircon di rumah, aircon dalam kereta. Uh, kita juga uh, pelarut dalam cat. Uh, pelarut dalam industri elektronik dan juga eh, bui atau busa juga kita gunakan dia. Tilam yang kita tidur di atas tu ada setengahnya uh, juga dihasil mengandungi CFC. <clears throat> Oleh sebab itu, banyak perkara ataupun komoditi kita gunakan menghasilkan CFC. Jadi banyak CFC itu masuk dalam udara. Dan juga bila masuk dalam udara, masuk dalam stratosfera dan boleh menjalankan perkara-perkara buruk untuk memusnahkan ozon. Apakah itu ozon? <clears throat> Tadi uh, kita boleh lihat dalam yang ini persamaan ozon itu O2 bila kena uh, O2 itu bukan ozon itu oksigen dalam atmosfera ada oksigen so dalam suatu sfera pun ada oksigen so bila O2 ini oksigen uh, kena kepada UVC, e nah, HV itu uh, ah, UVC, e dia akan pecah pada dua. Huh? Ah, UVC e itu kena pada oksigen memecahkan O2 itu kepada dua o Diasingkan, diasingkan. Lepas itu, salah satu O itu akan you know, bergerak-bergerak. Lepas itu bertembung dengan satu lagi O2. Dia akan bercantum, kemudian menghasilkan ozon. Jadi ozon dalam satu sfera sebenarnya juga dihasilkan akibat daripada diserap uh, oleh apa ni UVC. E ha? Jadi sebahagian UVC e telah diserap dalam pembentukan ozon betul kan? Ha. Kemudian uh, O3 ini juga bila bertemu dengan satu lagi O dia dipecahkan kepada dua oksigen. Jadi dalam dunia semula jadi kalau manusia tak kacau, ozon dibentuk satu ozon dibentuk Kemudian satu unsur dipecahkan, dia akan diseimbangkan. Dia tak akan tambah, tak akan kurang. Sebab apabila ozon itu dibentuk, ozon yang tembung dengan O juga dipecahkan menjadi dua oksigen balik kepada. Jadi, oleh sebab itu dia ada satu keseimbangan. Tak tambah tak kurang, ha, secara purata. Tapi ha, manusia itu ha, mengacau dia. Okey, dan juga ozon O3 juga boleh menyerap UVB dan UVA. Nah, ha, tengok di bawah bawah sekali persamaan itu. Apabila O3 ini, uh, ozon, uh, kena kepada UV yang lebih panjang, UVB, ha, 320 nanometer itu UVB, ha, dia akan uh, serap UVB, lepas itu pecah kepada satu oksigen dan satu O. Ha. Jadi, UVC di atas diserap oleh oksigen, UVB diserap oleh ozon. Jadi, ha, dalam suatu sfera itu kedua-dua oksigen dan ozon menjalankan tugasnya. Okay, uh, ha, itu ialah dia punya uh, formula O3 dan ozon dibentuk apabila oksigen biasa menyerap ha, uh, ha, UV. Ozon sangat reaktif dan boleh menyerap UV. Jadi dalam dunia semula jadi semua itu akan diseimbangkan. Tak ada masalah. Okey. Uh, itu ialah ciri-ciri UVA. E uh, ah, panjangnya 0.32 hampir 0.4 mikron merupakan UV e yang paling panjang uh, kurang tenaga berbanding jika berbanding dengan UVC. E uh, banyak terdapat dalam atmosfera dan stratosfera UVB pula panjangnya 0.29 sampai 0.32 uh, merupakan sederhana panjang dan berbahaya kepada banyak hidupan dan UVC e adalah paling pendek dan paling berbahaya. Okey, secara umum kita lihat bagaimana UV e itu dibentuk. Nah, ha, di bahagian ini uh, ah, UV e ultraviolet itu kena kepada ultraviolet kena kepada ah, CFC kemudian CFC itu klorin itu dipecahkan okey keluar daripada ini CFC klorin dikeluarkan kemudian klorin itu bila ber, ber, ber, uh, bertembung dengan ozon yang biru 3 3O itu ozon dengan pecahkan ha so ozon ozon boleh menyer, uh, dipecahkan oleh uh, klorin so bila ozon itu telah dipecahkan oleh klorin dia tidak dapat menyerap UV. Betul kan? Tak ada mah. So, bila ada ozon, baru ozon boleh menyerap UV. Ha. So, dalam keadaan begini, ha, ozon, o, uh, oksigen, bila bertembung dengan UVC, menghasilkan ozon. Ha, tengok, ini cara dia ozon dihasilkan. Tetapi ozon dimusnahkan oleh CFC. Dan pemusnahan itu sangat teruk. Ha? Sebab apa? Sebab uh, kita menggunakan CFC itu begitu banyak sampai ha? uh, masuk dalam atmosfera dan ozon itu uh, dipecahkan oleh CFC. Dan dalam tahun 94 di musim bunga di Antartika di, dikesan satu lubang besar. Misalnya di dalam uh, yang ungu itu langsung tidak ada ozon. Kalau langsung tak ada ozon, cahaya matahari masuk itu akan tiba ke permukaan. Bila tiba permukaan, dia akan boleh mem memberi kesan kepada hidupan, memberi kesan kepada manusia, kepada haiwan dan juga kepada tumbuhan. Membawa kesan buruk. Ah, itu ialah salah satu ah, mangsa ah, kanser kulit. Memang orang putih mempunyai kulit cahaya, kulit cahaya pula, kulit cerah uh, mudah uh, lebih mudah mengidap penyakit kanser kulit daripada orang yang gelap uh, uh, kulit dia sebab itu uh, banyak kes-kes lebih berjuta-juta kes kanser kulit di dunia itu terdiri daripada orang putih sebab satu mereka uh, lebih mudah mengidap penyakit nombor dua mereka suka menjemur matahari betul kan ha? uh, dia sangat suka matahari tidak seperti orang Malaysia. Orang Malaysia matahari terbit payung sudah naik betul kan? Ha? Ha. Tapi orang putih memang sangat suka ha? dan sebab itu dia mengidap penyakit dan, dan nombor, nombor, nombor tiga ialah uh, mereka sangat suka bersukan laut lah. Ha? Main jet ski, surfing, semua berenang, semua itu akan membawa ha? uh, penyakit jika ada ultraviolet masuk. <coughs> Burau Bay di Langkawi kan? mungkin kalau ada masa kita akan rancang pergi Langkawi juga ha. jika ada masa dalam kuliah tu, ha. itu waktu uh, senja atau fajar so matahari tidak terukan tetapi ini waktu tengah hari akan membawa maut ha, kepada banyak haiwan dan juga uh, kepada manusia khususnya apabila berlaku tompok-tompok matahari itu maksimum ha, aktiviti matahari maksimum begitu juga ultraviolet maksimum dikeluarkan dan jika lapisan ozon kita dimusnahkan semua ha, daripada uh, ultraviolet itu akan masuk uh, membahaya ini ialah Rio saya pun tak pernah pergi ya. mungkin pada satu hari nanti saya akan pergi sana Rio di Brazil lah. Ha. Uh, ni World Cup tahun ini ya di Brazil okay. Uh, ah, jangan pergilah tahun ini sebab mungkin sangat mahal lah semua uh, Apakah perkara yang sangat nyata dalam gambar ini? Ha? So, dia punya pantai sungguh cantik. So, berpuluh-puluh kilometer panjang. Ha? Langsung tidak ada pokok dalam pantai itu. Kan? Ha? Sebab memang dia tak mau tanam pokok. Sebab ramai orang pergi sana, jemur badan saja. Ha? Tak ada pokok, tak ada apa pun. Ha? Ha, pergi sana tunjuk. Ha? Ha? Laki pun suka tunjuk badan, perempuan pun suka tunjuk badan. Ha? Tetapi sedang kita ha? berenang, menjemur, tetapi ada masalah, masalah buruk kesan dia. Jika ozon itu musnah, ultraviolet ABC akan masuk dan kalau kita 2-3 jam macam begitu ha, saja dan tidak ada pelindungan, ah, ada apa tu kita uh, menggunakan uh, itu uh, lotion sun ha? uh, itu anti sunburn meal lotion kita akan ada masalah tu so, bakar matahari stroke cancer macam-macam akan berlaku ha, kepada kita so tengoklah ini dia orang memang sangat suka bersukan menjemur ha? so <clears throat> snorkeling ha, pun ha? Uh, saya pun pernah pergi snorkeling di Kat Langkawi. Tetapi bila kita seronok ah, kita tengok wah banyak ikan, banyak coral macam-macam ah. Tapi kita lupa belakang kita sedang dibakar. Lepas 2-3 jam saja malam-malam sangat sakit, ha? tak boleh tidur macam itu, kena tidur macam itu. Ha. <clears throat> Bahaya. <clears throat> Saya tidak pakai apa pun, ha? tapi sebenarnya kena melindungi diri dengan ini. Ha? So ada suit. Ha? Uh, Ada buaya pun suka jemur badan tapi buaya punya kulit tebal no problem. Ha? Berbanding dengan kita tengok ini pun suka jemur badan kat tepi jalan kat Langkawi. Saya tangkap gambar ni. Kalau kita pergi Langkawi tu tepi jalan setiap hari ada banyak ekor ha dia kena sebab kadang-kadang dilanggar ha? oleh kereta. Ha, itulah cara-cara untuk melindungi diri daripada ha, uh, UV ha? kawan-kawan kita uh, pakai topi ke apa ha baju yang berlengkang panjang macam-macam lah uh, di Malaysia orang Malaysia sangat pandai lah melindungi diri yang naik, naik motor semua itu dia ada tutup ha, semua tangan dan sebagainya okey um, eh, UV itu menjadi satu isu yang besar yang sangat penting di merata tempat di dunia kecuali di Malaysia kita tidak perkara itu tidak begitu besar uh, sehingga uh, banyak negara setiap hari itu dia ada masukkan dalam dia punya akhbar tempatan ataupun uh, dalam TV dan sebagainya tentang indeks UV. E. Indeks UV e itu ialah satu indeks yang dikeluarkan oleh uh, Jabatan Alam Sekitar uh, di US untuk memberi amaran kepada orang. Dia ada indeks 0 sampai 15. 15 itu tinggi sekali. 0 memang tak ada. Okey? So dalam situ dia ada beri pan, uh, panduan jika uh, UV e index katakan uh, 15 maksimum katakan kulit orang yang kulit cerah itu dia hanya boleh masuk dalam matahari uh, kurang dari 4 minit lepas 4 minit kulit dia akan terbakar itu maksud dia okey kalau kita punya kulit adalah gelap kita boleh tahan 20 minit kalau kita sederhana mungkin 10 minit jadi itu beri panduan kepada orang ramai supaya jangan terlampau terdedah uh, kepada sinaran matahari. Uh, cuma saya nak uji adakah kita faham atau tidak uh, tentang ini. Uh, ini uh, semua tahu kan ni Sami Welu uh, bekas MIC ketua MIC uh, dia suka tunjuk badan juga uh, sebab orang kuat. Okey, soalan dia, jika indeks UV e adalah dua pada hari ini, Sami Welu mau pergi tunjuk badan kat, kat pantai, Patu Feringgi. Ha? Uh, berapa lama dia boleh tahan? Dua. Ha? Minimum dua. Dia kulit, kulit dia gelap. Dia boleh tahan dua jam. Lepas dua jam kena keluar. Ha, dia boleh tahan sampai dua jam. Okey, tu kan. Ha, ini semua orang kenal juga. Britney Spears. Ha? Kalau Britney Spears nak tunjuk badan macam mana? Soalan lain pula. Sekarang UI e, UI e adalah indeks 9. Indeks dia 9, tengah-tengah kan. Nah, jadi kita kena buat sedikit kiraan. So, kita kena lihat di tengah sana kan. Dia sebab Britney itu dia kulit cerah. Uh, di antara 8 dengan 10 itu uh, 6.75 minit dia boleh tahan. Lepas tu kena keluar. okay? daripada pancaran. perhatikanlah ini enggak akan keluar dalam ujian. <laughs> Oke, okay, ini adalah gambar menunjukkan uh, lubang ozon. Apa itu lubang ozon? Lubang ozon ialah tempat uh, di atas dalam stratosfera yang tidak ada ozon lagi sebab itu dia panggil lubang. Kalau ada ozon dia bukan lubang sebab tempat itu yang dalam lubang itu ozon dia kosong. Kalau ozon kosong, semua UV ABC cuma akan masuk. So kita harus elakkan tempat-tempat yang ada lubang ozon dan ini berlaku di Antartika. Antartika ialah tempat yang jarang ada pendudukan sebab sangat sejuk ah. Tetapi kenapa pula CFC itu begitu banyak dalam satu sfera sehingga terbentuk lubang besar begini? Kita tahu manusia guna banyak CFC masuk dalam atmosfera, satu sfera, lepas tu membocorkan ha, menjadikan satu lubang. Tapi banyak manusia itu di Amerika, di Eropah, di Asia, Australia. Di Antartika sangat kurang orang. Eskimo saja kan. Kenapa lubang itu berlaku di Antartika? Ha? CFC itu macam mana boleh Eskimo guna CFC begitu banyak? Tak mungkin kan? Ha, ini adalah sebabkan yang CFC itu bila masuk dalam udara, angin dunia itu sedunia akan membawa membawa semua CFC itu melonggok melonggok di Antartika di kutub selatan dan juga di kutub utara disebabkan oleh angin dunia ha? angin sedunia dia meniupkan bahan-bahan itu so kita lihat uh, lubang itu berlaku pada bulan September saja kenapa hanya berlaku pada bulan September dan bukan bulan-bulan lain di Antartika sebab bulan September ialah bulan bunga, musim bunga. Musim bunga bermaksud dia baru lepas musim dingin, musim dingin tak ada matahari, gelap. Bila musim bunga saja matahari terbit, matahari sinaran matahari akan bertembung dengan CFC dan CFC akan pecah. Klorin itu akan dibebaskan. Tu kan ha? Semasa musim dingin, klorin itu terikat dalam CFC tiga klorin, blorin dan juga uh, fluorin kan. So dia bila bertiga ini dia tidak akan menjalankan kerja untuk memusnahkan. So bila matahari terbit saja sinaran itu kena kepada CFC klorin itu dibebaskan. Bila klorin dibebaskan dia akan mencari ozon, makan ozon ataupun memusnahkan ozon. So bulan September itu musim bunga ha, pada uh, di Antartika. Okey, sebab klorin dibebaskan apabila terdapat sinaran matahari. Bagaimana CFC hemisfer berlonggok di kutub selatan? Tadi saya sudah kata disebabkan oleh angin atmosfera. Kalau tidak ada angin, memang lubang itu akan berlaku di Amerika, <laughs> berlaku di Eropa. Ha? Tetapi sebab ada angin ini, CFC itu telah dibawa ke kedua-dua kutub. Apakah faktor-faktor yang menentukan taburan ozon di dunia? Satu adalah dari segi keseimbangan antara pengeluaran, pengangkutan, dan pemusnahan. Bahan CFC. Ya. Ozon dibentuk di kawasan tropika dan juga ozon boleh diangkut oleh angin. Ha, semua faktor itu ha, menentukan ha, adakah ozon itu banyak atau tidak. Nomor satu, pengeluaran CFC, penggunaan CFC oleh manusia. Nombor dua, disebabkan uh, oleh pembentukan ozon di suatu sfera oleh sinaran matahari. Nombor tiga adalah oleh angin. Nah, ha, tiga faktor ini. Sekarang saya mau terangkan kenapa klorin itu begitu uh, berbahaya untuk ozon. Ya, Ozon dimusnahkan oleh tindak balas kimia dalam persamaan ini. X campur dengan O3 akan pecahkan kepada dua. X itu klorin. Kita boleh masukkan X itu Cl. X. Tapi selain daripada klorin, ada juga bahan lain yang mungkin juga boleh memusnahkan. Okay? misalnya OHNO, klorin, bromine pun boleh. Ha? uh, ini contoh-contoh pemangkin X ha? kita boleh masukkan Cl ke dalam X itu Cl campur O3 ClO plus O2 dia akan menjadi klorin monoxide ClO ha? kemudian uh, ozon itu telah dipecahkan okay. mungkin sini lebih jelas ha? Ha? persamaan atas nomor satu, klorin Cl campur ozon akan membentuk klorin monoksida CLO campur oksigen. So dia sudah pecahkan O3. Satu ozon telah musnah, betul kan? ha, tetapi adakah klorin itu sudah puas? Ha? Sebab memusnah satu saja tak puas. Sebab apa? Sebab klorin CLO itu bila sudah terbentuk klorin terperangkap dalam CaO dalam persamaan satu kan tapi CaO itu bila dia bertemu dengan satu lagi dalam persamaan dua CaO bertemu dengan satu lagi O oh, oksigen dia akan bebaskan klorin itu klorin dibebaskan sekali lagi dan klorin menjalankan kerja lagi di atas satu jadi satu molekul klorin berupaya memusnahkan beribu-ribu ozon sebab dia boleh dibebaskan. Mula-mula ada klorin. Kemudian cantum jadi klorin monoksida. Kemudian klorin monoksida dibebaskan lagi apabila cantum dengan oksigen di, di uh, persamaan dua. So persamaan satu dengan dua itu menunjukkan uh, klorin itu memang amat berbahaya. Ha? Dia tidak puas ha? untuk memusnah satu ozon saja. Tapi dia akan berulang dia akan berulang sebab dia boleh dibebaskan. So dua persamaan itu harus kita uh, memerhatikan. Apakah faktor yang menentukan jumlah bahangan UV yang tiba di permukaan? Satu ialah penyerapan oleh oksigen dan juga ozon. Jika oksigen dan ozon itu menjalankan fungsi untuk menyerap UV ABC maka tidak ada UV e ABC akan tiba ke permukaan. Itu dalam keadaan yang sempurna. Yang tidak ada CFC, tidak ada klorin. Okay? Ya. Penyerapan oleh molekul udara juga boleh. Ha? Molekul udara seperti habuk, pencemaran ha? juga boleh. Awan juga boleh ha? menyerap uh, UVA e yang panjang. Tebalnya atmosfera. Ha? Semakin tebal, semakin banyak kekotoran, semakin banyak awan, semakin banyak molekul, uh, gas, oksigen dan sebagainya. Dan bila semakin banyak gas-gas ini, dia akan menyerap uh, lebih banyak uh, UV. Awan juga sangat penting. Uh. Lebih banyak awan, lebih banyak UV A akan diserap. Uh, Okey, ini Australia. Australia. Semakin merah, semakin banyak UV, e, semakin tinggi UV. E. Okay? Kenapa Australia merupakan uh, du- uh, negara di dunia yang paling banyak penduduk dia mengidap kanser kulit? Kenapa? Ha? Satu, lokasi dia dekat dengan garis lintang uh, tropika. Uh, sebahagian dari Australia itu tropika, bahagian utara dia. Bagian utara Australia itu mengalami iklim tropika dan iklim tropika itu memang matahari kuat. Ha? So bila matahari kuat itu memang banyak UV akan sampai ha, ke negara itu. Nombor dua, dia terdiri daripada population atau penduduk hampir semua dia adalah berkulit putih ataupun orang putih lah. Ha. Dia walaupun dia ada juga orang asli tetapi orang asli kumpulan dia mungkin tak sampai 5% pun. 95% ha, daripada penduduk dia berkulit cerah. Yang berkulit cerah itu memang uh, mudah untuk mengidap penyakit uh, kanser uh, ni, kanser kulit. Kemudian satu lagi yang sangat-sangat penting ialah perubahan tingkah laku atau behavior daripada penduduk dia. Dari tahun 60-an sampai sekarang, orang orang Australia suka mandi matahari, suka berenang, suka main sukan laut. Ha? Sebab itu Australia adalah salah uh, sebuah negara di dunia yang paling unggul dalam berenang ya kan berenang banyak menang banyak medal olimpik dan sebagainya uh, surfing uh, macam-macam so satu lagi sebab ialah fashion huh? Ha? suka pakai pakai yang paling kurang ada juga koloni telanjang maksud dia koloni itu kalau ada orang pergi sana kena buka buang semua semua baju. Ha, kita di Malaysia ni memang hmm, ha, tak boleh. Tapi di Australia memang ada ini saya, saya sudah sensor lah itu. Ha. Memang ada tempat-tempat you boleh pergi kita nak lawas satu negara kita ada visa kan. Nak masuk dalam koloni visa dia ialah buang baju. Ha, itu ni. So dengan semua ini sebab ini adalah sebab-sebabnya kenapa begitu ramai orang mengidap penyakit kanser kulit sebab tak mau pakai baju atau pakai yang paling kurang ada ya. ah, bukan disebabkan oleh lubang ozon di Australia ha? ada ramai orang kata oh Australia le- sangat letak dekat dengan Antartika mungkin lubang ozon berlaku dekat Antartika sebab itu ha, dia banyak ha, kanser kulit tapi sebenarnya tidak Australia letak jauh dari Antartika. Okey, itu kesan-kesan UV e ke atas kesihatan manusia. Satu, menindas sistem imun. Sistem imun ialah uh, kita punya ketahanan badan kita. So, kalau kita terlampau terdedah kepada sinaran UVABC, e sistem imun kita jadi lemah. Misalnya kalau ada kawan sana batuk, tok sudah dapat. Kita punya sistem tak boleh lawan itu bakteria. Bakteria sikit saja masuk, demam. Ha? So, mudah saja jatuh sakit. Nombor dua, penindasan gerak balas respon. Kita punya respon ha, sudah dan ini adalah satu tanda yang menunjukkan bahawa uh, kita sudah dapat. Macam uh, ahli sukan kita, kata Datuk Lee Chong Wei ya, main badminton um, kena ada gerak balas yang sangat pantas tau kalau tidak ini shuttlecock sudah datang orang smash dia suruh kena badan lah kalau kita tidak cepat kan jadi kalau Lee Chong Wei kena kepada ini dia sudah kalah lah mungkin boleh kalah pada Syafiq pun sebab slow lah orang sudah pukul shuttle sudah kena lantai baru dia angkat raket ada orang macam tu ha? sudah jatuh shuttle baru angkat raket slow respon ha. Kemudian peningkatan penyakit berjangkit. Ha. Okay. Disebabkan ha, uh, oleh ini, kanser kulit termasuk beberapa ha, uh, istilah uh, perubatan. Penyakit mata khususnya katarak. Ha, tengok budak-budak di tengah itu mata dia sudah kabur. Ha. Uh, zoroderma pigmentosum atau mutasi genetik. gen kita boleh mutate ha? dan uh, itu juga boleh membawa kepada kanser dan sebagainya. Dan juga ada peningkatan lain-lain penyakit yang berbahaya yang kita belum belum diketahui lagi. Banyak penyakit sebenarnya kalau kita terlampau dedah kepada UV ini. Selain itu, uh, kesan kepada manusia, kesan juga ke kepada ekosistem. Ha? Banyak ekosistem daratan dan juga lautan juga terus Ha, tergenggala ataupun terjejas akibat daripada uh, terdedah kepada UV. E. Sehingga kalau terlampau banyak terdedah kepada UV e C, B dan C, uh, dia akan membawa kepada uh, mencacatkan tumbuhan. Tumbuhan cacatlah, dia tak boleh tumbuh besar, dia cacat. Uh, uh, sebahagian pokok itu uh, mati ataupun dia tak boleh berbuah, dia tak boleh berbunga, macam-macam akan berlaku ha? sekiranya uh, terdapat terlampau banyak UV. Aquatic juga sangat menarik adalah uh, phytoplankton itu boleh dimusnahkan dan phytoplankton kita tahu ialah, ialah dalam rantai makanan dia menduduki tempat pertama dalam aqua, aquatic system. Dia macam rumput, ha? rumput di daratan tu rumput lah, rumput dan daun uh, ataupun pokok-pokok uh, yang ringkas yang boleh mengikat sinaran matahari dalam fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Kemudian arnab makan, uh, binatang haiwan makan dia. Teruskan. So, tempat pertama dalam sistem daratan itu rumput dalam laut itu akuatik ialah phytoplankton. Dan bila phytoplankton itu dipengaruhi dia mati, maka uh, udang, ikan semua tidak ada makanan. Ha? So, sistem rantai makanan di laut akan terjejas uh, disebabkan. So itu sangat berbahaya. Dan bila rantai makanan di laut itu terjejas, siapa lagi akan terjejas? Kita lah sebab kita makan banyak ikan kan. Ah, So bila laut itu kurang makanan ikan, udang, manusia akan mendapat dia punya kesan makro. So sal salah satu lagi ialah kesan terhadap terumbu karang. Uh, terumbu karang itu sangat menarik dan juga merupakan salah satu sumber uh, pelancongan kita kan. Ramai pelancong datang dia mahu melihat ini benda ini. Eh, selain itu pelancongan terumbu karang itu juga ialah tempat uh, pembiakan untuk banyak udang, uh, ikan dan sebagainya. Uh, tetapi bila terdedah kepada UV, lihat yang cantik-cantik sudah jadi putih. Kita panggil proses ini sebagai pemutihan terumbu karang. So bila terumbu karang semua macam putih, dia tak lah, tak sihat dia mati. Ha? Dr. Anissa ada kaji tentang benda ini kat Langkawi. Ha? Langkawi pun kita ada banyak tempat sudah berubah dari cantik kepada yang uh, tidak. Okay, eh, kualiti udara juga boleh terjejas juga apabila terdapat UVABC sebab UVABC itu merupakan salah satu uh, perkara dalam udara yang boleh membawa reaktif fotokimia. Ha? Reaktif fotokimia ialah apabila kita ada bahan pencemaran, bahan pencemaran itu kena kepada UV dan terus akan berubah uh, kepada bahan lain. Misalnya oksigen boleh terus menjadi ozon. Ozon itu juga bahan pencemaran sebab boleh menyerap tenaga bahangan, uh, boleh menghasilkan uh, metana, uh, VOC, ma semua macam ini. Ha? So bahan pencemaran terus akan meningkat. Uh, selain itu, UV juga boleh membawa kesan buruk kepada bahan-bahan mentah seperti plastik ah plastik kalau plastik itu terlampau banyak terdedah ah, boleh ah, musnah juga disebabkan ah, oleh uh, UV ini melarutkan bahan organik dom mempengaruhi penembusan UVB ke dalam air dan jika masuk ke dalam air boleh mempengaruhi sistem akuatik langkah-langkah apa langkah-langkah yang boleh dijalankan untuk mengawal uh, pembocoran lapisan ozon paling senang adalah kita mengawal CFC kan uh, kalau kita mengawal penggunaan CFC dan pengeluaran CFC kita sudah boleh uh, mengurangkan mengawal pembocoran lapisan ozon dan sebenarnya dalam tahun 78 sudah ada protokol Montreal uh, di Kanada uh, negara-negara telah menandatangani perjanjian antarabangsa untuk mengharamkan CFC. Dan actually pada masa sekarang CFC sudah tidak ada di Malaysia. Malaysia adalah salah satu sebuah negara yang menyokong perjanjian ataupun protokol Montreal ini dan oleh sebab itu kita telah menggunakan bahan-bahan gantian dalam kita punya spray ha, insecticide. Ah, sekarang dalam itu uh, ah, nyamuk ha, ah, spray nyamuk kita pakai air. tu kan ha, water base. Uh, kita punya uh, buih dalam tilam pun sudah tidak ada ha, CFC kita gunakan gantian dia. Eh, itu dari segi antarabangsa. Uh, dari segi langkah nasional, itu dari segi negara, negara boleh menyokong Montreal Protocol, negara boleh mengharamkan bahan-bahan CFC bromine dan sebagainya, ah, menggalakkan penggunaan penggunaan gantian macam HCFC ialah gantian ah, kita bagi cukai bebas jika orang gunakan HCFC, tapi kalau uh, didapati ada kilang menggunakan CFC kita mungkin boleh uh, mengenakan denda yang tinggi uh, ataupun uh, tidak meluluskan lesen untuk kilang itu uh. dan ada kempen nasional ada denda ada penjara sekiranya didapati masih menggunakan uh, CFC uh, macam lah uh, uh, diboleh dijalankan dalam uh, nasional dari segi individu pun nah ini merupakan uh, yang terakhir kita juga boleh uh, memainkan peranan salah satu ialah kita bila kita membeli barang biasanya kita beli barang itu katakan minyak wangi apa yang kita meninjau ataupun memberi perhatian satu uh, memang kualiti dia kita suka dia punya uh, wangi atau tidaklah lepas tu kalau kita suka memang lepas tu kita akan lihat harga dia betul kan? Ha, kalau sangat mahal, satu ribu tak maulah kan? Satu ratus okey lah kan? Ha. Tapi lepas itu tak ada tengok apa-apa lagi. Ha, itu masalah ha, orang Malaysia. Yang sangat penting sepatutnya kita lihat kena lihat kandungan dia. Kandungan ada racun serangga atau tidak? Ada ada bahan-bahan berbahaya atau tidak? kadang kala minyak itu sangat kita suka. Bau dia kita sangat suka. Uh, harga pun okay, tapi dalam situ ada CFC ataupun ada racun ada serat, ah, ya, bahan-bahan yang uh, bisa dan sebagainya kita tak tahu kita tengoklah kalau ada ha, ha, bahan-bahan apa yang kita kena lihat apa yang kita minum makan lagi teruk ha, kita kena lihat dalam situ ada apa ha, perhatikan ha. so benda itu kita kena boleh menjalankan peranan kita um, Jangan beli membeli bahan-bahan yang ada CFC, ada bromine. Kita boleh menyokong badan-badan bukan kerajaan yang menjalankan kempen. Ha? Uh, mengajar saudara dan kawan, jangan beli bahan-bahan yang ada CFC. Ha? Kita sudah tahu di sini sebab kita belajar benda ini kan. Tapi mak kita tak tahu, bapa tak tahu, uh, kakak, abang semua tak tahu. Kita kena beri, ha? uh, bukan ajaran, at least beritahulah information ha? uh, kepada mereka. Ini bahan ini kok tidak baik untuk alam sekitar. Ha? So, melaporkan ah, sekiranya ada apa kilang-kilang ha? masih gunakan CFC, kita boleh melaporkan dan, dan seterusnya. Okey, itu ialah tutorial untuk minggu 8. Soalan-soalan yang penting, kita akan beri fokus kepada lampa ungu dan sebagainya. Jangan lupa, uh, Sabtu ini kita ada tutorial berfokus kepada hutan ha? hutan dengan iklim kita akan berbincang apabila kita tiba ke pantai keracut pantai keracut sana ada pondok yang besar kita akan pecah pada kumpulan pondok besar macam dewan ni ha? kita boleh uh, menjalankan ha? berbagai aktiviti di sana so tutorial untuk minggu 8 itu berfokus kepada ozon dan CFC dan uh, ini sudah ada dalam Dropbox ha? sila pergi ambil dari Dropbox. Tak payah salin di sini. Okey, itu saja uh, untuk kuliah ini.